सन्तोष सर नमस्कार नमस्कार सर आराम हुन्छ नि एकदम ठिक छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीचको एउटा अडियो यहाँको मिडियाले सार्वजनिक गरिसकेपछि जुन चर्चा राष्ट्रिय स्तरमा भएको छ र जसरी नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ एकजना मिडियाकर्मीलाई यो विषय सार्वजनिक भइसकेपछिको आफ्नो अनुभूति चाहिँ कस्तो छ त्यो व्यक्त गरिदिनु सुरुमा अनि अरू जिज्ञासा राख्छु यहाँसँग अनुभूति सामान्य अनुभूति छ हाम्रो काम भनेको यही त हो नि देशमा बेसी हुन थाल्यो भ्रष्टाचार हुन थाल्यो घुसखोरी हुन थाल्यो भने सबै हामीले अन्यायको विरुद्ध न्याय पाउनुपर्छ देशबाट घुसखोरीहरू जान्ति हुनुपर्छ भ्रष्टाचार अन्त हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने जनपक्षित क्रियान्त गरेर आएको व्यक्ति हो दुई हजार लामो समयदेखिबाट हामी छौँ यो अभियान अन्तर्गत हो यसमा अब आज कुनै सांसद हुनुभयो भोलि अर्को मन्त्री होला पछि नेता होला के अरे कर्मचारी होला होइन त्यो त एउटा हामीले गर्दै आइरहेको नियमित कर्म हो यसमा मैले चाहिँ सामान्य अनुभूति गराएको त्यो उत्साहित हुने त्यो म एकदमै के होला भन्ने टाइपको पनि छैन मलाई होइन के हो त्यो यथार्थ चाहिँ हामीले ल्याइदिने गएको त्यो हाम्रो नियमित ड्युटी हो सर यो जस्तो ढाका कुमार श्रेष्ठ जो सांसद हुनुहुन्छ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई उहाँहरूका भनाइहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् यो अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि दुर्गा प्रसाईले त्यो अडियो ढाका कुमार श्रेष्ठ र म कुराकानी नै हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तर यता ढाका कुमार श्रेष्ठले चाहिँ त्यो मेरो अडियो होइन र जो यहाँले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको जुन मिडिया हो यो मिडिया कपुरभूत र यहाँप्रति नै कारवाही हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ यो चाहिँ मेरो अडियो होइन भन्ने उहाँको दाबी छ के भन्नुहुन्छ उहाँ जानुहोला नि त मेरो अडियो होइन भनेर कानुनी प्रक्रिया जानुहोला हामी चाहिँ केस गरौँला नि त उहाँले उहाँले उहाँले जो निकाल्नु भएको उहाँको सचिवालयले निकालेको विज्ञप्ति हेर्नु त्यो अडियो भएको दुवैजनाको भर्सन त आइसक्यो नि होइन दुर्गा प्रसाईले पनि म यो अडियो यो यो दिनमा यसो यसरी बोलेको हो नै हो भनेर उहाँले दावी गर्नुभएको छ अनि उहाँले होइन भन्नुभएको छ तर पनि उहाँको आवाज हो होगो मिल्छ होइन हामीले सबै कुरा क्रस चेक गरेरै चाहिँ सार्वजनिक गरेका हौँ यो आवाज हो कि होइन उहाँ हो कि होइन भन्ने कुरा त उहाँको पार्टीले पनि पुष्टि गरिसकेको होइन र पार्टीले पनि उहाँलाई चाहिँ कारवाही नै गरेर अब निलम्बन गरेर यो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ उहाँको पार्टीले त उहाँलाई निलम्बन गर्यो जस्तो उहाँको जो ढाका कुमार श्रेष्ठको सचिवालयले निकालेको विज्ञप्ति हेर्नुभयो यहाँले मैले हेरेको छैन त्यो विज्ञप्तिमा चाहिँ यो मेरो एकैछिन जस्तो ढाका कुमार श्रेष्ठ माननीय ढाका कुमार श्रेष्ठको यो अडियो होइन यसमा चाहिँ कपुरवट मिडियाले यो जुन अडियो यो मिलाएर यस्तो बनाएको हो भनेर भनेको अवस्था छ अब कपुरबोट मिडियासँग सुन्नुहोस् न न कुनै क्यारिकेचर गर्ने कुनै भोइस आर्टिस्ट छ न कुनै कमेडियन छ होइन अब न कुनै ल्याब छ कुरा बुझ्नुभयो नि सबै हामीले मिडिया चलाउने कुनै पनि मिडियासँग चाहिँ आवाज हो कि होइन भनेर परीक्षा गर्ने ल्याब छ त छैन भनेपछि यो जो सम्बन्धित व्यक्ति हो उसैले नै यो आवाजको पुष्टि गरिसकेपछि उहाँले त धेरै मिडियामा त्यसपछि यो अडियो सार्वजनिक भएपछि धेरै मिडियामा उहाँले बोल्नु भएकै छ यो फलानकै आवाज हो उहाँ मात्रै होइन अझै अझै सातजनाको बाँकी छ भनेर उहाँले बोल्नु भएकै छ होइन यसमा त हामीले त स्रोत अब उहाँले आफै पुष्टि गरिदिनु भएको छ प्रसादजीले कि मैले नै दिएको सम्पूर्ण त्यो गरेर उहाँले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वाद बोल्नु भएको होइन मैले प्राप्त गरेको उहाँबाटै हो मैले कुरा सिक्ने गरेँ आफ्नो हिसाबबाट होइन हुँदै गर्दाखेरि आज यो कुरा पुष्टि नहुन्थ्यो भने त राष्ट्रपति उहाँलाई कारवाही पनि गर्थेन होला होइन यत्र तपाईँको चाहिँ नेपालका दिग्गज दिग्गज मिडियाले पनि कभरेज त पनि गर्थेन होला होइन यसमा चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने के हुनु भइहाल्यो होइन हिँडेर आवाज होइन भन्दा उहाँले कन्टिन्यू के अरे होइन भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले गर्नुहुन्छ भने अब यो झन् अर्को लिन्छ अब योभन्दा बरु उहाँले चाहिँ अब उहाँको आफ्नो आफ्नो चाहिँ बुच्चाले दिमागले के भ्याउँछ उहाँले गर्नु होला नि हामी प्रेसमा तयार छौँ उहाँले त तपाईँलाई तपाईँको मिडियालाई होइन विद्युतीय कारोबार यहीँ अन्तर्गत चाहिँ अब अगाडि बढ्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ उहाँको सचिवालय विज्ञप्ति रोहित सर कर्पोरेट बोर्डको लागि यो विद्युतीय ऐन यताउता भन्ने कुरा यो नयाँ होइन हामी फेस गरेरै सबै पाएर आएको मान्छे हामी म दुई अढाई तिन वर्ष पनि यस्तो यो मुद्दा सुद्धा सबै खेलेरै समय पाएरै होइन निकाल्नु पनि यो अनुभव छ हामीसँग राम्रो अनुभव छ सबै कुरो निकाल्दाखेरि विद्युतीय ऐन लाग्छ कि लाग्दैन यो अब हामी अब कुनै हावादारी मिडिया होइन हामी पनि तेह्र चौध वर्षदेखिबाट वर्ष मिडियामा लागेको व्यक्ति हौ होइन कुनै सोसियल मिडिया मात्र होइन हामी हामी अनलाइन हौ होइन बकेरसँग हामी चाहिँ अनुभव बटुलेर आएको व्यक्ति हो हामी यस्ता अस्ति यो मुद्दा माइलाबाट हामी चाहिँ डराउने कसैले के हाल्ला भन्ने भएको त यो आउँदै आउँदैन नि आउँदैन आउँदैन नि सन्तोष जे हो यथार्थ सुन्नु जे हो यथार्थ त्यो जनताको बिचमा ल्याउँदाखेरि म जति पनि मुद्दाहरू खेल्न खेप्न तयार छ सन्तोष सर जुन त्यो अडियो यहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो यहाँको मिडियाले जो सार्वजनिक गर्यो होइन त्यो अडियोमा रहेको एउटा पक्ष भनौँ न दुर्गा प्रसाई जसले यो कुराकानी हामीका बिचमा भएकै हो ढाका कुमार श्रेष्ठ र मेरा बिचमा भनेर उहाँले त्यो भनिरहेको स्थिति र यता ढाका कुमार श्रेष्ठले भने त्यो अडियो मेरो हुँदै होइन भनेर भनिरहेको स्थिति यसलाई चाहिँ अहिले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ एकजना मिडिया कर्मीका विश्लेषण त जस्तो मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ एउटा पक्षले हो यो अडियो हाम्रै हो भनेर त्यो सुरुदेखि नै स्वीकार्नु अनि अर्को पक्षले चाहिँ यो हुँदै होइन भन्नुलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनु भएको छ यहाँले पक्षको कुरै भएर नि परिवारलाई त कारवाही गरिसकेको छ निलम्बनै गरिसक्यो रवि किनकि उहाँ उहाँको परिपक्व मान्छेले यतिकै बोल्नु भएको छ यो त यो त यो त पुष्टि भइसक्यो राष्ट्रपति जतिको पार्टीले उहाँलाई जतिकै चाहिँ निलम्बन गरेको छ किनकि भएर नै गरेको छ नि उहाँ अहिलेको अहिले नेपालमा उहाँको आवाज मिलाउने यो गर्ने ऊ गर्ने भन्नु त मैले ढोका लाग्छ पुरै रेडी बनाएर राखेको छ यो के हुन्छ भने यो चाहिँ लाग्यो भने फेरि यही हो कि अब उहाँ पोलिटिक्समा बल्ल बल्ल भर्खर आउनुभएको छ उहाँप्रति मेरो कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत कुनै यो पनि छैन उहाँलाई म त अहिलेसम्म भेटेको पनि छैन होइन उहाँको बारेमा उहाँ सांसद हो भनेको पनि मैले केही पनि मेलहरू अथवाबाट थाहा पाउने हो थाहा पाएको खुसी हो उहाँप्रति मेरो व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो केही छैन बुझ्नुभयो नि उहाँलाई सक्नुपर्छ उहाँलाई मेटाउनुपर्छ उहाँको राजनीति गरेर ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने मेरो कुनै इन्टेन्सन छैन मेरो लागि सबै साथीहरू बराबर हो सबै नेताहरू बराबर हो हेर्नुहोस् यो यो तपाईँलाई के लाग्छ जी तपाईँ आफै पनि एउटा एउटा चाहिँ मिडियाकर्मी मात्रै होइन तपाईँ एउटा मिडिया तपाईँ जन्माउने व्यक्ति हो तपाईँ आफै एउटा मिडिया मिडियाकर्मीलाई पढाउने व्यक्ति हो तपाईँ अहिले जर्नलिजम पढाउने तपाईँ एउटा चाहिँ प्रजाजक हुनुहुन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् न यस्ता कुराहरू त ल्याउनु पर्छ नि यस्ता कुराहरू त भोलि हेर्नुहोस् यो त्यो भनिकरै भएन यस्ता केसहरू काण्डहरू फेरि पनि आउँछन् कपुर पर्छ हेर्दै गर्नुपर्छ तोरी यो यो अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि यहाँलाई कस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेछन् हुन त सामाजिक सञ्जालमा हामीले देखिरहेका छौँ आएका प्रतिक्रियाहरू व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर जस्तो एउटा पक्षका तर्फबाट योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न मिडियाकर्मीहरू जस्तै विभिन्न प्रकारका यस्ता अडियोहरू सार्वजनिक गरिरहँदा त्यो धाक धम्कीहरू पनि एक पक्षबाट आउने त्यस्तो पनि त्यो प्रवृत्ति थियो अहिले तपाईँले कस्ता खालका प्रतिक्रियाहरूको सामना गरिरहनु परेको छ सकारात्मक नकारात्मक दुवै या कस्ता अब सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्नुहुन्छ भने त एउटा साइबर सेना नै छ साइबर सेना एउटा यसलाई साइबर बुलिङ भन्छौँ त्यसरी निरन्तर रूपमा हामीले गरेका राम्रा कामलाई खेल्ने होइन अनि त्यसपछि हल्लामा लाग्ने एउटा गिराउने छ खास गरी नेपाली समाजको मनोविज्ञानिक कस्तो छ भने सामाजिक सञ्जाल हेर्दा हुन्छ तपाईँ हामीले त्यो कुरा भन्नै परेन अब बाँकी रह्यो टेलिफोन गरेर म्यासेज गरेर दिने प्रतिक्रियाहरू चाहिँ अब धेरै जसोले अधिकांश भनौँ न ले चाहिँ उत्साहित हुने प्रकारकै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ फेरि पनि मलाई फेरि यस्तो कुराले फेरि मलाई प्रकृति फेरि उत्साहित हुने ओ म त यो गरेँ ओहो म त धमाका मचाएँ अथवा ओहो म त यो बिच हल्लाएँ भन्ने टाइपको मनमा छैन मेरो किनभने सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट गर्न अनलाइन मिडिया मार्फत हामीलाई पब्लिकले चिनेर नै आएको हामी कर्मले चिनेको व्यक्ति हो होइन कसैलाई सकाएर कसैलाई उठाएर त्यो त्यो ढङ्गले हामीले हामी हामी चिनेको होइन त्यसले गर्दाखेरि म यसमा नर्मलाइजै छु सर जसरी बाहिर एकदमै ओहो भनेछ त्यस त्यस्तोपना मेरोमा छैन सर म म भित्र सामान्य छ अब यो जहाँसम्म यो अघि प्रकरण थियो अघि प्रकरण थियो चाँडो आउँथ्यो नै आज सन्तोष डिजाकोबाट आएँ भोलि अर्कोबाट आउँथ्यो होइन पर्सि अर्कोबाट आउँथ्यो यो यो चिजले चाहिँ देशमा एउटा सुशासन भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा एउटा इच्छा थप्दैछ भन्ने मैले महसुस गरेँ यो यो अडियो चाहिँ यहाँको मिडियाले कहिले प्राप्त गरेको थियो के थियो सर यो अडियो हामीले हिजो प्रसारण गर्यो यो पनि अस्ति प्राप्त गरेको थियौँ जस्तो कतिपयले चाहिँ यो चुनावको मुखमा नै यो अडियो जसरी सार्वजनिक भयो यो चुनावमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत त्यो प्रभावित गर्ने उद्देश्य पनि निज छ भनेर यो खालको आरोप लगाइरहेका छन् ती आरोप लगाउनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय पार्टीसँग मेरो के टिप्पणी छ भने सर होइन मलाई त रवि लामिछाने त मनपर्ने कहाँ भन्छ होइन केही छैन अब मैले चुनाव संयोग हो चुनाव त अझै बाँकी छ होइन वैशाख दस त आउन अझै बाँकी छ र अब अझै चुनावको मुख मुख जाउँ र बुझ्नुभयो चुनाव चाहिँ आउन बाँकी छ भने अब चुनाव त आइसक्यो भने चुनाव आउन बाँकी नै छ मलाई चुनावसँग कुनै दिने दिनै छैन नि सर न न म कुनै नेता न कुनै पार्टी न केही न कुनै सक्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मलाई चाहिँ एउटा राम्रै नयाँ युवाहरू आउनु भएको पार्टी हामी जस्तो साथीहरू भएको पार्टी अब हामीभन्दा उमेरले क्यान्सर भएका व्यक्तिहरू पनि अहिले सांसद भएको पार्टी केही गर्दैन भन्ने आशा भरोसा भएको पार्टी भनेर चिनिएको पार्टी हो अब यस्तो पनि व्यक्तिहरू छन् है भनेर त्यो बाहिर आउँदाखेरि त यो कि मैले त गल्ती अपराध गरेँ जस्तो लाग्दैन यो अघि सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईँलाई रवि लामिछाने वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अरू कुनै नेताले फोन गर्नु हो केही हो छैन उहाँले सायद इन्भेस्टिगेसन गर्नुभएको होला इन्टरनल हिसाबले मलाई फोन गर्नुभएको छैन फोन गर्नुभएको छैन मेरोमा चाहिँ खासमा तपाईँको नम्बर सेभ भएर मेरो ठ्याक्कै फोन लाग्यो मेरो अफिसियल फोन अहिले चाहिँ दस बजेपछि मात्रै खुल्ने गर्छ सर मेरो प्राइभेट फोनमा हजुरले अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ सेभ नम्बरको नम्बर चाहिँ मिस कल देखाउँछ मिस कल आइरहेको हुन्छ धेरै मैले कल ब्याक गराखेर सायद गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म मेरो कुराकानी भएको छैन गरेको भए मेरो फोन लागेको अन्तिममा अन्तिममा सर जसले यति बेला यो यहाँ र म बिचको संवाद सुनिरहनु भएको छ होइन विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू जो सामाजिक सञ्जालमा यो अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि व्यक्त भए सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एकजना सञ्चारकर्मी एकजना मिडिया सञ्चालक रूपमा म यही भन्न चाहन्छु मैले ठुलो पहाड केही खसालेको होइन आकाश उल्टाएको होइन आकाश झारेको होइन धरती धरती चाहिँ पल्टाएको होइन मैले केही गरेको छैन यही हो मैले नियमित रूपमा गरेर मैले कर्म गर्दै आएको कर्म तेह्र चौध वर्षदेखि गर्दै आएको काम नै हो त्यो ड्युटीको क्रममा यो मैले निभाएको हो र हामीले यो चाहिँ आज यो आयो भोलि अर्को आउन सक्छ होइन यसलाई आम जनताले नै सोसियल मिडियामा भन्नुभएकै छ जस हामी भ्रममा थियौँ हामी भ्रम चिरियो भन्ने प्रकारको प्रतिक्रिया छ केही केही चाहिँ यो त राम्रो भयो नि जस्तो एउटा अभियानमा लाग्नुभएको रवि दाई हुनुहुन्छ रवि लामिसाने जसको पत्रकारिताबाट म प्रभावित भएको व्यक्ति हो उहाँको अभियानमा गलत खाले पात्रहरू चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने प्रकारमा प्रकारले उहाँको अभियानलाई एउटा सहयोग पनि भयो भन्छु म त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिकै दिनमा यो आज राष्ट्रमा आयो भोलि एमाले होला पछि माओवादी अझ पछि काङ्ग्रेस होला होइन अरू पार्टी होला सबैकै जो तपाईँको चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिहरू यसले सचेत गराएको छ भन्ने आएको छ यसमा सबै पब्लिकले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुभएको छ र लिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को कुरा व्यक्तिगत रूपमा मेरो कसैसँग पनि न दुश्मनी छ न मित्रता छ यो केसमा जोडेका व्यक्ति दुर्गा प्रसाई अनि ढाका कुमार श्रेष्ठ होइन उहाँहरूसँग मेरो चाहिँ त्यसको मित्रता त्यसको दुश्मन दुवैसँग छैन जे आयो यो अधिकार तपाईँले पाएको भयो भने तपाईँसँग भएको भयो भने तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो हुन्छ हुन्छ सन्तोष सर यो कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँले तपाईँको मिडिया लोकप्रिय मिडिया छ राम्रो गर्नुभएको छ अझ नै सुन्नु आइपुग्छ